Пизда, уроды ёбаные. Авагас, пойду и вам вообще пизда на. Авагас, пойду и вам вообще пизда на. Сука, ты чё как так-то слышишь? Чё наш свет включил, сука? Падла, я думал свой, блядь, это не хуйня. А ты хуйня ебаная. Пизда ебаная. Стасян, нахуй, Стасян, блядь, я его, сука, найду, нахуй. Он, блядь, где-то здесь, сука, шкерится, блядь. Во, нахуй, стрельба с роликов. Красава, Лука, у тебя есть терни. Слышь, так вот он, ёб, там бегает желтокянец, ёбаный, сука, иди сюда, блядь, пиздать, уроды, ёбаный. Сука, ты чё, как так-то, слышишь? Сука, ты чё, как так-то, слышишь? Сука, ты чё, как так-то, слышишь? чё, сука, мой фраг пизданул? Я чисто все, блядь, снес, пиздец, конечно. Нахуя слышишь, блядь? Ты чё наш свет включил, сука? Падла, я думал свой, блядь, это нихуя.